Sent que Esquerra Republicana els hi fa una mica la cobra? És un terme que ara està... <laughs> sí, que està molt de moda aquesta setmana, no? Mm. Doncs no sé si seria l'expressió. Jo, en tot cas, Um, insisteixo, crec que hem de parlar de la ciutat i hem de parlar de projectes concrets i hem de parlar de que hi ha posen, grans acords ells pendents. Ells posen com a excusa, alcaldessa, que um, no han tirat endavant aquella proposta del, del transport per als uh, menors de 16 anys. Ja, però fixi'ns que, que per als darrers acords pressupostaris, efectivament, i per les darreres ordenances fiscals vam fer un munt d'acords amb diverses forces polítiques i especialment amb Esquerra Republicana, que va portar molt als pressupostos uh mhm. -huh. i va portar molt a les ordenances fiscals i les va millorar i per això nosaltres estàvem molt contents, no? Doncs de, de tots aquells acords que es van fer, que són moltíssims, més del 90% s'han complert i en concret aquest de la, del transport, no? d'augmentar eh, la... Parcialment també Parcialment, no, això s'ha complert parcialment, però per dificultats tècniques, no per manca de voluntat, i estem mm -hmm. treballant perquè es resolgui a nivell metropolità de forma generalitzada. Aquí hem trobat unes dificultats tècniques, però el conjunt d'acords que s'han fet amb Esquerra Republicana s'han complert en més d'un 90%. Crec que és una base més que suficient per seguir fent acords, perquè, insisteixo, guanya tothom, no guanya el govern de la ciutat. Guanya la ciutat i guanya també Esquerra Republicana millorant uns pressupostos i fent que la ciutat funcioni.